میگم با یاد آوردم باز بینه زندگی را صورتم ببینیم شد او به یگان سرود ترژیکی نیستی این چی باشد؟ Ой, термиза, кани тез фаро. Ҳатту дуздаки, ҳатту нобакорӣ, ками зуд назди ман биё. Ба боғи дигар кас беиҷозат даромадан мумкин нест. Туро назди падарат мебарам, бигзор ӯ ҷазои туро диҳад. نبرد بابا جان نبرد چرا نبرم؟ پدرم در درخت دیگری است